Hello，YouTube 观众朋友，大家好，欢迎又回到了我们的 KLBN 爆说视频。说如果大家有留意到的话，其实在十四号当天，就是情人节当天，YouTube 突然间出了一个很多人跑去看的 video。它是一只猫，一只肥猫，大家就不信。我相信大家也知道，它是那个呃 Facebook 里面的一个。 Sticker 来的一个肥猫的 Sticker 来的，如果大家不知道他是谁的话，可以看一看这边，啊，就是他了。所以今天我们就一起来看一看到底这个 video 有有多特别，为何这么多人跑去看这个 video 吧？OK，话不多说，Let's start。OK，Let's go。 Just the Dragon p r e s e n t p u s h i n s Valentine。我有一巧克力。猫可以吃巧克力的吗？奇怪。你没有看过猫吃巧克力？猫好像不可以吃巧克力的，会中毒的嘞。奇怪，有可能肥猫可以吃，我不知道。 对不对？这个就是那个 Facebook 的那个 sticker 来了嘛，对不对？对啊。啊，去跟人家求巧克力啊！喵！喵喵！喵喵喵！哈 <laughs> 到处去求哦。 连失恋的人他也跑去求，哇！整合给他这个，开心死了。看，真的拿来吃哦！哇，那里又也是巧克力了。哦，掉了。 野狗跑出来了，野狗！到底猫跟狗打架谁会赢呢？哦，另外一只肥猫，巧克力色的肥猫。哦，肥猫救了它。 英雄救美啊，就这样。好有鼻子的姜文，有鼻子的你有看到有鼻子？有鼻子姜文。我刚刚他是咬过吗？那巧克力，那个。 巧克力色的猫好像是养过那个巧克力色。说如果那个猫又跑去吃那个巧克力的话，不是间接接吻了吗？ 又跑去吃巧克力，这样喜欢巧克力。我原来这个不逊是女的，Facebook 的歌不逊，就样子罢了。就样子就看完了，我就觉得是一个普普通通的一个单人单 video 了，就好像一个爱情故事之类的。 很短，超短，这个 v i d e o 只是那十分钟吧。所以我就给了我的看法，你们又有什么看法呢？Comment below, let me know. Peace。喜欢这个影片的朋友，别忘了点击、点赞、和分享哦！我们下个影片再见。